Ciao ragazzi, benvenuti su una nuova lezione, una nuova lezione di giapponese, la lezione di giapponese numero 5 e oggi per l'occasione abbiamo Yuriko Tiger che ci insegnerà come si saluta in giapponese. Ma poi la prima cosa che si fa non l'hai mai... No, ho fatto come si aborda una giapponese, come si si chiede di sposarle e ancora non c'è la lezione di come si saluta una giapponese, come si salutano i giapponesi. Iniziamo subito con mi cioè, questo è proprio il base sì. ricordatevi l'inchino non è così eh? questa è in Cina che si fa in, in Cina sei sicura? sicura che non, non è in Thailandia? vabbè, <laughs> vabbè. E si fa un leggero inchino di quanti gradi? No, in realtà uno dice 360 gradi. Ma... <laughs> Come si fa a piegare a 360 gradi? Fai un inchino a 90 gradi? No. <laughs> non si fa l'inchino a 90 gradi. Deve essere tra i 20 e i 30, poi se qualcuno di... <laughs> Oh mio Dio! Can you say, hey, Fabian, eh. how do you say hello in Japanese? Salutatevi! Konnichiwa! Konnichiwa! Hajime mashite, Hiriko Naira to moshimasu. Kyo Cosa hai detto appena adesso, Yuriko, che è importante? Questo è proprio il modo più formale, anche elegante per salutarsi al lavoro, eh, presentatevi. Buongiorno, mi chiamo Yuriko Tiger, oggi è un piacere fare la vostra conoscenza ed è ovviamente un modo formale, cioè quindi per lavoro. Per... E questo veramente dovete impararlo per forza, di dirlo. Per lavorare qua, sì. Ridillo per favore. Konnichiwa, Yurikotai tomoshimasu. Kyo wa yoroshiku onegai itashimasu. Allora, eh, Tomoshimasu è come dire che è il mio nome, ma è la, è la forma eh, di ken, Kenjogo. Quindi sarebbe la forma di onorifica, cioè ti, ti abbassi di livello. Abbassi, vabbè, sei più amichevole qua, ovviamente se arriva un capo di un'azienda non puoi dire eh, eh, mi chiamo Mario. No, devi dire eh, Tomoshimasu. E sì, poi... Oppure, ciao bro, mi chiamo Mario, piace. No, bisogna, bisogna presentarsi col Moshimas. E se tipo ti dice che eh, vieni dall'Italia, come lo diresti in Kenjogo? Che era mai rimasta? Che sarebbe Italia Karakkimasta, però se volete dirlo a qualcuno, tipo a un vostro capo, dite mai rimasta. Questo diciamo che è un eh, po' difficile questi sono, questo tipo... Tu hai mai, eh, ti ha mai dato problemi sul lavoro se non sapevi usare il Keigo in modo perfetto? No, problemi no perché avevano sempre capito che ero straniera, però fai molto più bella figura se sai il Keigo. Ah, vedete, anche se ci buttate dentro una parola, per esempio shimas o suru, che vuol dire fare, voi dite itashimas. È già molto e voi dite, basta solo che dite una parola e anche se non dite tutto in modo perfetto, dice, almeno ci sta provando a usare la forma onorifica che i giapponesi sì, apprezzano tantissimo. Apprezzano tanto anche perché loro stessi spesso stanno Esatto, quindi anche se voi dite poche parole, per esempio... Eh, sì? Vi faccio il riassunto. Hajimemashite è eh, piacere. Sì. Watashi Yuriko Taiga to moshimasu. Sì. Io mi chiamo Yuriko, questo ovviamente in forma onorifica. Italia kara mai rimasta, io vengo dall'Italia. Per fare lo stesso concetto, ma in tra amici, cioè più tranquilli che non deve essere un capo. Konnichiwa, watashi no namae wa Yuriko Taiga desu. Italia cara kimashita. Ok. ろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いいたします eh, qua sembrano quasi uguali sembrano uguali però itashimasu è molto formale yoroshiku onegaishimasu No, no, Beh, comunque è formale perché formale, se no, se vuoi Sì, se vuoi stare ancora come presentarsi, sì. dai, Puoi anche dire yoroshiku poi quando yoroshiku. sei tra amici. Konnichiwa è buongiorno normale tra quando più o meno shiru ma spesso, anche se è sera, dici Ohio gozaimasu. Sì, se vai sul lavoro... Se sul lavoro è eh, meglio, posso dire con il ciò, come ho detto prima, in realtà è meglio Ohio gozaimasu. Sì, e tu anche se vai alle 7 di sera a lavorare, eh, voi dite sempre Ohio gozaimasu perché tu inizi il giorno di lavoro sostanzialmente. Inizi il giorno di lavoro, sì, esatto. Poi invece per la sera abbiamo Konbawa e Oyasumi si dice solo per la buonanotte, vero? Sì, cioè, esatto. quando uno se ne va non è che dici Ah, Oyasumi, ne che Oyasumi, ne che Konbawa quando te ne vai dirai o oh, oh, yasumi nasai, sì. che però è proprio... Oppure cosa puoi dire per salutare al lavoro? Sakini ittekimasu oppure sakini shitsure shimasu. Sakini eh, shitsure shimasu. Me ne vado prima. Me ne va... Shitsure è tipo uh. far casino. Fa, sì, ma essere maleducato, essere faccio maleducato. una maleducazione. Faccio, faccio una... non so perché sì. Sarebbe faccio, faccio la maleducata. maleducata. Vabbè, è eh, comunque spero che questa lezione vi sia piaciuta eh, comunque vi assicuro imparate quelle due parole di Keigo che comunque fate bella figura e anche se non le dite in modo perfetto secondo me si vede che c'è un po' di impegno da parte vostra e i giapponesi apprezzano stage specie sul lavoro ricordatevi se andate sul lavoro dite ohayo gozaimasu e quindi va bene un Yoroshiku onegai shimasu sempre alla fine oppure utsukare-sama desu che serve Ah, otsukare-sama buon fine desu. lavoro. Sì, è interessante. Sempre. sta- Otsukare-sama desu. Che era? Ricordatevi l'inchino. no? E ricordatevi sempre l'inchino. Salutaci, Yuriko. 今日はありがとうございましたまたよろしくお願いいたしますお疲れ様でした Vabbè, Spero che questa lezione vi sia piaciuta. Alla Ciao, prossima. passare anche nel mio canale, non so se farò lezioni lezione giapponese, ma sicuramente. Eh? Non, non, farò come abbordare le ragazze, ma forse un giorno li farò. Eh, però potresti fare come abbordare i ragazzi. Se volete che Yuriko ci faccia come abbordare i ragazzi, non ha mai abbordato un ragazzo Abbordano Yuriko. Abbordano me. Abbordato. <laughs> Certo, ci shimasu. <laughs> Spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo con altri prossimi video e forse un giorno farò anche io delle lezioni giapponesi sul mio canale. Bye bye! Cosa stai facendo? Il mio video! lucky to look at